रिलायंस कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी के जेल जाने के आसार नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह की मोहलत दी है और कहा है कि या तो वे अपनी संपत्ति बेचकर रकम की व्यवस्था करें या फिर उन्हें तीन महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनिल अंबानी एरिक्शन कंपनी को ब्याज सहित 550 करोड़ रुपए चुकाए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे उल्लेखनीय है कि एरिक्सन कंपनी को 550 करोड़ चुकाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी जब इस तारीख भी रकम नहीं चुकाई गई तो एरिक्सन कंपनी सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई और यह अपील की कि अनिल अंबानी अपनी संपत्ति बेचकर हमारी रकम चुकाए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को चार हफ्ते का समय दिया है अब देखने वाली बात यह है होता क्या है आगे क्या अनिल अंबानी जेल जाते हैं या फिर उनका भाई उन्हें बचाने के लिए उनकी मदद करता है